很久没有对， <laughs> 因为我本来是我长得我更长，所以就不是特别想讲。是吗？我们是香港。香港。有几大美食，但广东话啊，没咁我哋不如讲广东话。我哋系广东。